Positive TV kama ilivyoada kuwaletea vitu tofauti tofauti na vizuri. Leo tupo uwanja wa Amani Stadium na leo tupo na wanafunzi wetu ambao ni Brilliant Academy Academy ambao leo wanafikisha siku ya Brilliant Academy Day Sports Week. ni mimi ni Hassan Hassan, nyuma kamera ni Muhsini Salo. Karibu tuende uwanjani tukamilie vipi wanaendelea kucheza michezo yao Unaitwa nani? Gavin. Gavin. unaionaje siku leo? Nzuri. Unacheza nini leo? Bottom filling. Nini? Bottom filling. Bottom filling. Bottom filling. Unaambiaje wanafunzi wenzio waliokuwa hawajaja leo? Hawajaja. Fanya bottom filling. Eh. Wamepunwa eh? Uh -uh. Asante. ni nzuri sana. Unaambiaje wanafunzi wenzio ambao leo hawajaja? Wao wao bora angekuja angefurahi sana. Leo unacheza mpira gani? Mimi nacheza mchezo mbio za vibonge. Unacheza nini? Mbio za vibonge. Mbio za vibonge? Kwani wewe kibonge? ndio Kweli? Yeah huo na basi tu wewe? Hapana. Unaambia nini wanafunzi wenzio vipo? Naambia, naambia mimi ni mwenzao na na sio tushirikiane na marafiki. Unaambia nini wasasi leo kukuandaa mpaka kufika hapa? Eh? Unaambia unaambia wangewaleta watoto wao leo? Wangewaleta, angefurahi sana na wao pia angekuja, angefurahi sana. Aya, asante. Mambo vipi? Safi tu. Unaonaje siku ya leo? Ah, siku ya leo ni nzuri kabisa. Unaweza kutuambia kwa nini uko hapa? Um, niko hapa kwa ajili ya kushiriki Sports Day ambayo imeandaliwa na Brilliant Academy. Kwani wewe kwa Academy? Na ndio. Uko form ngapi? Niko form 3. Unatarajia kufanya mtihani mwakani? Yalla. Ndio. Unaionaje skuli yenu kwa, kwa, kwa upande wa michezo ikoje? Ah, skuli yetu kwa upande wa michezo ni nzuri sana. Kweli? Ndio. Lengo hasa ni nini Rabia? Lengo hasa ni kutufurahisha, so kwamba katika mwaka mzima tunakuwa tunafanya yani tunasoma tu, wanatutengea wiki moja na natokea siku moja maalumu ambayo tunakuja kufurahika na kushereheka sisi wenyewe, kujipima kiuwezo, kiufundi zaidi, vipi tukoje katika masuala ya michezo. Hii unahisi kwenu inajenga au inabomoa? Inajenga sana. Mnajifunza nini? Ah, tunajifunza kujenga ukaribu na walimu muhimu kwamba hapa tunaona wote wanatushughulikia organize wakishirikiana na bodi ya wazazi ambapo yani inatufuza kwamba hivi ndivyo tunavyotakiwa kuishi katika masala ya skuli mashuleni kwetu. Unaambia nini wazazi ambao hawajachangia mpaka watoto wao kufika hapa? Ah, inatakiwa wasibane bane sana kwa watoto wao katika kuto kuwaruhusu kushiriki mambo kama haya. Mambo kama haya ni muhimu kwa sababu tunaweza kuona wanafunzi wengi wa wanajumuika wao kwa wao, wanakuwa wanapata kuelewa vipi michezo inakuwaje. Hii hey, labda unaweza ukatuambia kila mwaka inafanyika? Ndiyo, kila mwaka inafanyika katika kila mwezi wa saba. Tarehe ama ni mwezi tu wa saba? Mwezi wa saba tu. Mwezi wa saba. Ndio. Unashauri nini wanafunzi wenzao ambao leo hawakuja? Aa, ah, na washauri kwamba wanatakiwa waje. Hii ni nzuri sana, tunapata kushereheka, unashinda, unapata kupongezwa, hata kama hujashinda, lakini unakuwa umeshiriki, unakuwa unaona raha, unakuwa unapata hamasa ya nini kinaendelea katika Sports Day. We unacheza ama mwangaliaji? Ah, mimi nashiriki. Unashiriki nini? Nashiriki Fatres 100 meter pamoja na relay. Wengine hatujui nini unamaanisha. Relay yani zile mbio za vijiti. Anakamata mmoja tunakimbia, anakamata mwingine anakimbia, anaendelea. Aya, sawa, asante, shukran. Shukran sana. studio za Mlonge, Zuena Salum kutoka Tanzania. Madam Samia. Watu popote ulipo unahitajika na Madam Samia. Hapa Tanzania. Madam Samia naye pia anahitajika meza kuu. Okay. Ndaho. Bogoyo. la Jaira la a b b r i o n una fatta come l l t i o lungo. E mi chiede l'istruzione di come anche la mia carriera. Ok. して。え？ durant tot els dies vaig a les... La peli! No, no, macho... Benvenuto a Camaccia sul 2, 40, sulla signora Trovo, colpisce il pannuccio. Guarda Pungi, guarda la tua office, guarda qua, guarda qua, guarda qua, naona nibamisha tatamkaribisha mgeni rasmi angalau basi atufungulie tamasha letu ili tuendelee kupata burudani. Kwa hiyo nachukua fursa hii ah, kumkaribisha direkta bila kakali. E, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kukutana tena katika uwanja huu wa Amani kwa mara ya pili katika mashindano kama haya ambao ni bonanza la mwaka. Kila mwaka tunafanya bonanza hili kwa ajili ya kuwatayarisha wanafunzi wetu wawe fit physically and mentally. Ndugu mgeni rasmi, Bwana Said Kasim Marin, katibu mtendaji wa BMTZ, hii ni sherehe ya tatu ya Brilliant Academy katika Sport Day. Kila mwaka huwa tunatayarisha katika mwezi wa sita ama wa saba, inategemea na kalenda ya serikali jinsi ya kufunga na kufungua shule, lakini kila mwaka huwa tunafanya mara moja mashindano kama haya. Mwaka mwanzo tulifanya katika uwanja wa Mau, mwaka jana tukafanya uwanja wa Amani, na mwaka huu tumerudi tena katika uwanja huu wa Amani. Malengo makuu ya bonanza hili ni kuwatayarisha vijana wetu katika kada zote sio academic tu, lakini hata katika michezo, ili kila mtu kuonyesha kipaji chake wapi baadaye aweze kuelekea. Hapa alicholetewa jazi ni kukaribisha wewe kutufungulia bonanza hili na kutupa maneno ya nasaha ili vijana waweze kufarajika na waweze kuendelea na furaha hii tuliokuwa nao leo. Kwa heshima taadhima, tafadhali karibu. mkurugenzi wa skuli ya Brilliant, naibu mkurugenzi, walimu wakuu, mwenyekiti wa kamati, walimu, wanafunzi, salamu alaikum. Kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kuwepo hapa na kutuwezesha katika siku hii adhimu kabisa na muhimu sana katika masuala ya michezo. Uh, nisiseme mengi, kwanza ni, ni, ni nimefurahishwa ni, ni sana na kilichokiona mpaka sasa. Kwa hiyo nitoe fursa hii ili tuendelee tuone zaidi, na nitakuja kuzungumza baadaye mengine. Na nachukua fursa hii kulifungua rasmi na natamka kwamba tamasha limefunguliwa. Asanteni sana. Grazie. Asif Mohamed, hao kwa upande wa Tanzania. Maana tunaweka vizuri kidogo, sasa hivi Mr. Hapa. Okay. Huku tukiwa bado tunaendelea tunaendelea kusubiri mashindano yenyewe ya nasi kufanyika, ingependa upande wa dance Romaika Haji. Romaika Haji. Naomba wanaoshughulikia mchezo wa hilo. Basi hivyo tunaomba Madam Margaret na Madam Winnie wa Bunu rocamesin. Girls. Girls wanafuata dressing. Okay. Yes. Toka hiyo Mr. Ham. Ni Aisha Sano. Aisha Sano anatumia. Amepose. tatu zote zimekuwa covered. Tanzanite oye! Oyo oyo oyo! Gold mumpo! Haya, munaweza pambano nimekwenda vizuri sana pale sana. Mr. Mia, Gold wamechukua 1-2 pale Tanzanite 3 Tanzanite mupo, nakiona kinachoendelea. Haya, sasa ni boys. Wasimamizi wa zoezi, tunaomba wafanye zoa swala haraka haraka ili tuendane na muda. Hapa Primer Abdurrahman Juma Abid Muhammad na Ali Sharif. Mbio mbio zoezi lisimamiwe, tuendane na muda. Kwa upande wa girls wajiandae Hanan Hamis, Safia Mbaruk Yahya na Hafsa Abdul Qadir, au ni kwa upande wa hapa primary. wanafunzi wasishike fence, wakae kitako upande wa Tanzanite. Sawa, Haya, zoezi linaendelea na waona gold hapa, wanakwenda mbio kama farasi kweli kweli. Haya, haya, haya, haya, hodi Haya. Eh. Kilimanjaro Oye! Oh haya, tupige kelele sasa, brilliant, brilliant, brilliant, brilliant, brilliant, brilliant. Ah, mmechoka bana. Wanafunzi hamtakii mwegemee waya, wanafunzi msiegemee waya huo. Wanafunzi msiegemee waya, kaeni kitako. Gold inabona mbele anachuana na Tanzanite. Aya Tanzanite hatimaye. Aya Tanzanite. Haya! Mambo kama yanavyoonekana. Gold, gold wawili, Tanzanite mmoja. Shindano linaendelea. Aya, atakayeangusha ndo amefeli huyo. Namwona mmoja Tanzanite amejitoa nje ya mashindano pale na huyu mwingine na huyu mwingine na huyu. Haya, nawaona Tanzanite sana, piga kelele kwa Tanzanite! Na nikasema Tanzanite hawawezi T-shirt zinapatikana chini meza ya majaji pale kwa shilingi elfu kumi na tano. Pengine unaweza kuongea fika kwa Mr. Muhammad pale meza ya majaji. Usikate tamaa, fika na elfu kumi na tano, lakini pia usikate tamaa, fika kwake pale. Wazazi madada, mashangazi, wajomba, upande wa kulia na upande wa kushoto kwa ajili ya wanafunzi tu na walimu wao. Hatutaki mchanganyiko kwa ajili ya Haya, tunaomba zoezi liendelee haraka iwezekanavyo. Upande wa tanzanai kwa shiriki Masra Ali, Joha salu mawa Suleiman naona Tanzanite wameshika pale, wameshika usukani, waendelea na zoezi. Haya, mmoja ametoka nje ya pambano na tunaendelea, ameonekana <laughs> haya wawili wale, mmoja zoezi limemshinda, aliyakuwa safari ilikuwa tayari kabisa. Haya, wale wa mita mia nne chap chap, wakati wale wanaandikwa pale, watu wa mita mia nne zoezi la mita mia nne Tunaomba wasimamizi wa mapambano haya mashindano wawe wameligawa, wakati pambano lingine linaendelea, wawe tayari kwa ajili ya pambano lingine. Mr. Mashi, Madam Mulhat na Mr. Salum naona hapo, naomba msimamie zoezi haraka iwezekanavyo. Tukimaliza mchezo huo Mchezo utakaofuata ni Bin Bagris. Na kutoka Bakbal kuna Shabani Ahli, Salim Hamadan, Mozil Saidi, Akbar Daudi na katika Gaal Isla Isa Madam Khadija uje juu sio chini. Tukimaliza haya, pambano linaendelea, pambano linaendelea. Tanzanite wamechukua usukani. Haya, pambano linaendelea. Goldi wamechukua usukani pale, Goldi, Goldi jamani, Goldi, one two, Goldi oye! Goldi! aya mpiga kelele kwa goldi yake. Naona goal pambano linaendelea. Haya, naona Tanzanite wawili wa escort wa uh-huh. washindi watatu pale. Haya, huyu Kilupi cambio ventual a este bloque. Ahí. Fluyen, fluyen, fluyen, fluyen, fluyen. Hola. olha. muito bom! Guanauaueza! Ai, ai. Viva Deus! Abdullahi Yahya Sahi Muhammad Ali Mohamed na Nahid wanatakiwa wawe mbele pale. Nuru Mabini hawa ni na Taifa Juma amona misasere mwana ngoma wenye mitihani, unapomwona na yeye ana mitihani, anaweza akawafanya msajili wanafunzi hapa kwa ndani. Sasa mitamia jiandaeni. Naona msafundi pia. kuendelea na mapambano. Tunamwona goli pale anaendelea ushindi. Haya, Benjamin Mwenyezi. Haya, haya, haya. Nafasi mbele kwa goli moja kwa Tanzania. Jamaa kali sana. Haya, kwa upande wa Gauss, natumai wameshajiandaa wameshajipanga. Uh, baada ya mchezo huo tunapata basi maalum Bottle filling, sorry, bottle filling. Kutoka timu ya Ngos, Mukake ah. Otopilga Yum Ak Mali Yum Mulk Rishka Yum Rumaika Sleiman Yum Nuah Takiwa wa makini zaidi upande wa uamuzi wanapotoa wewe makini. Haya, goldi linazidi kung'ara hapa goldi inazidi kushine, goldi inazidi kupendeza, goldi inazidi kushangaza, lakini tanzanite inashangaza zaidi kwa sababu inapatikana Tanzania pekee. Tanzanite na goldi, hey! Panie Warszawy, t-shirts bado zinapatikana, ni wewe tu. T-shirts bado zinapatikana kama mnavyoziona, zina shine, zina zinang'ara, zinapendeza yeah. Mr. Mash, Mr. Muhammad na Mr. Mustafa nataka muda uzingatiwe kwenye maandalizi. Doli Simbi Morogoro Haya, pambano linaendelea. Vijana wanapenda kujaza maji pale kwa kutumia sponge kutoka kwenye ndoo. Masafa karibia mita tatu hivi ya Maji na Haya, kama tunavyoweza kutumia hapo itakayojaa mwanzo, huyo ndio mshindi hawawezi. Haya sasa, eh, linaandaa Haya, naona moja mshindi pale ujiamani kwanza kwenye matumizi ya rasilimali zake, utamweka katika wizara ya rasilimali wengine wanakwambakona njiani hawa wanatisha wakiwaweka kwenye rasilimali hawa bondi mupa wataalam. Mtanzania mmoja ameniuliza hivyo, amekuulizaje vile? Hawagoni wachawi? Hamna, sina mboga mboga hiyo. Ah, okay. Sina mboga majani wewe. Sasa. Kwenda. Unapokea naomba hizi haraka haraka. Na mtoto huyu mwana michezo mwenye lugha yao tumefahamiana. Vile vile mishahapa inaambiwa utambue kuwa uwepo wa TGD iko mahali hapa. Haya, OMTE tunatambua uwepo wake, naamini itakupeperusha vyema. Sasa okay, pambano linaendelea. Haya, mtumiaji mzuri wa rasilimali yake ndiye atakayemaliza mwanzo. Kabisa, unaweza ukaenda mbio mara kumi, lakini ukaibuka wapanyine. Naona Simgoli wanaendelea Mitaani Mapango, watu wako wako uwanjani. Tunaomba walimu wasimamie zoezi la kudhibiti wanafunzi, watu kusimamia walimu wa madarasa, watu wa usalama wahakikishe wanafunzi hawashiki pens, hawaning'inii waya. Upande wa gozi unaona baadhi ya wanafunzi wameshika haya pens, uzio, wasizuie, wasining'inie. Haya Pambano linaendelea, ndiyo, pambano linaendelea. Umaridadi na umakinifu unaohitajika ili ujaze chupa yako mapema. Yeah. Aya, Tanzania ameamua kuondoka na chupa yake pale. Madam Samia anahitajika. amesalimu amezalimu hapa kaza huyu kabisa Faki mara Samia mmemuona bado tuna bado bado tupo kiwanjani na tunaendelea na michezo yetu. Tumetoka kuangalia mchezo wa Botalfe sasa hivi tunaingia mchezo wetu ambao unaitwa basketball. Twende moja kwa moja viwanjani tukaangalie mchezo wetu unavyoendelea. Karibu. Unaoendelea sasa hivi ni relay kwa upande wa girls, mbio za kupokezana vijiti. Mheshimiwa mgeni rasmi ame, a, yupo hapa anaangalia vyema kabisa. Yes nadhani itakuwa na amekuja na gunia la zawadi kwa vyovyote vile. Haya, tunaona pale vijiti vinaendelea kupokezwa, safari mpambano unazidi kuendelea. Nani mshindi? Muda utaamua. Haya we, haya haya haya. Haya, muda utaamua ni nani mshindi katika lipambano. Haya, ah, huyu hatari kabisa, anakimbia huyu. Haya, kama tulivyoweza kujionea eh, tumeona wenyewe. Sasa tena ukikataa itakuwa ni wewe tu, tumeona Haya, badala baada ya kumaliza kwa girls, wataofuata ni boys vijana. Mr. Halfani, kinachofuata ni nini? Uh, relay upande wa boys. Wewe ng'ombe. And Otman. uh, fulana bado zinapatikana pale chini kwa Mr. Mohamed. Haya, zoezi linaendelea pale. Haya, mzazi Dr. Hamza, unatakiwa ujipange kwa ajili ya Bitamia kwa upande wa naume. Dr. Hamza, unatakiwa ujipange. Mzazi Dr. Hamza, unatakiwa ujipange kwa ajili ya Bitamia. Haya, pale tunaendelea na mbio za kupokezana vijiti, tunaona jinsi vijana ambavyo wanachangamka, wanaangaikia kwenda mbio. Haya, tunamwona hapa <laughs> Haya, tunaona Tanzanite, tunamwona gold, tunamwona gold, tunamwona Tanzanite. Dr. Hamza, unatakiwa ujipange kwa ajili ya mita mia. Dr. Hamza, unatakiwa ujipange kwa ajili ya mita mia. Oyo, gold, oyo. Haya. Haya, nadhani tumejionea. Oyo oyo oyo, goldi oyo oyo. Tukimaliza basi baloni, tutakwenda mita mia moja kwa wafanyakazi wa Brilliant pamoja na wazazi. utaanza wazazi wa kiume. Dr. Hamza anatakiwa ajiandae. Haya, wanafunzi kaeni kitako gold, kaeni kitako Haya, pambano unaendelea kule, Team Tanzanite, Team Gold relay mita 400. Haya sasa, ehe, haya hey. muda ndo utakaoamua. Pambano ulikuwa mkali kweli kweli, mchuano ulikuwa mkali kweli kweli, mchuano ulikuwa mkali kweli kweli. ambalo hatuliombei kutokea, tunaanza na yeye. Mzazi yoyote kwa cheo chochote hatutaki akae jukwaa wanafunzi. Ule bado ule bado balloon kabla hawajayatungua mapema Haya, Haya, chuano ni mkali kweli kweli, chuano ni mkali kweli kweli. sasa hatujui nani ni mshindi. Mchuano ni mkali, mchuano ni mkali kabisa. Haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya. Nani ni mshindi pale? Nani ni mshindi? Ushughulikie jukwaa. Najua jukwaa la goldi furaha ni nyingi sana. Jukwaa la goldi. Oyo, oyo, oyo. Fadili Bogoyo hapa busting balloon. Haya, haya, haya, haya. ni shida kwelikweli. Haya, majaji wanasema timu isiyotulia yenye kuleta fujo, pointi zitakwenda kwa timu iliyotulia, hata kama nyinyi mmeshinda timu yao. Haya, naona hapa Resi za basting baloni zinaendelea eh, kindo yule mmoja imekuwa ni kiti kabisa, alipasuki. Inaonekana Mr. Masu umefanya janja janja pale, umempa mtu sio baluni bana umempa mzinga, unaonekana baloni, kumbe mto kabisa. Haya. Eh, kuna mmoja ametoa balon jamani, amepewa mto kabisa. Ni janja janja imefanyika, janja janja ya timu Tanzanite inawezekana. Halipasuki, halipasuki, limelo Inawezekana ilikuwa kuna janja janja, angalie wakiwa wawili, anasema nitakuwa tafrani. <laughs> Haya, namwona Mr. Muhammad Mr. Shamata. okay. Eh, eh, Nilitegemea Mr. Uthman aingie bwana. Nyawanda. Tazbarai hoye! Gozi hoye! Walimu hoye! Wazazi hoye! bila wazazi tusingekuwepo hapa na bila walimu tusingekuwepo hapa na bila Brilliant Academy tusingekuwepo hapa pia. hatari hatari. Unaona kibange? Haya, hatari kabisa, hatari kabisa, hatari. Haya, kama tulivyoona Haya, zoezi limeanza. Pambano. Kutoka. Bunyisikong. Oh. Ah, Tama Osman. Leo. Ali Salim. Also. Suleiman Saidi. Leo. Asif Muhammad. Also. Ndugu wazazi na walezi, nawakumbusha kuwa jukwaa lenu ni la katikati hapa. chini ya jukwaa kuu. Amruhusi, hamtakiwi kushikilia uwaya, hamtakiwi kushikilia uwaya. Kaa kitako, usishike waya. mwisho utapendelea, na timu Tanzanite mwanajeshi mmoja tayari amekaa pembeni, itakuwa ametoka vijani juzi tu, hajapata mapumziko, ndio maana Tanzanite Nasra Ali, Joha Salu, Marwa Suleiman na Ashfaina Abdullah. Tusisahau upande wa girls skipping rope Lutfia Idi, Johaina salu na Maitha Leo na kwa upande wa hapa primary hajiandae Fakii Naso, Muzahir Omar na Muntasir Faraji Shomari. Kwa upande wa girls, Latifa Hussein, Shamina Shaban na Manam Musa, Hamisi Hashim Hamisi, Abubakar Abdallah, Nasir Nasir Hamisi. Aondokeni hapo. Nasir kutoka timu ya Amefika huyo. Haya, wanafunzi wafuatao watashiriki mchezo wa kuvuta kamba, washuke chini. Asa Machano, Zulekha Nasor, Nayal Ali, Aiman Rajab, Arin Muhammad, mulhad Hassan, Kasar Osman, Rumi, Rahil Rumi, Ahmad Mohamed, Sabra Suleiman, Ibrahim Gustav Jafar Hamis. Wengine ni Naifat Yusuf, Wariba Tahir, Shaima Abdul Majid, Ali Slim, Mohamed Hassan, Amor Mohamed na Hikman Ali Musa. Vile vile Khayyam Said na Sultan. Na wengine ni Aisha Makamejesha Musa Hussein Ali, Salsabila Baruch Hamis, quarter of the ninth. साइरा रियो रिग्रेट टू बी बारकेर मोड्रिक Amir Ikram na Hamid hao pia washuke chini kwa upande wa Tanzania walimu wasimamie zoezi walimu wasika vile vile Abdul Fattah Nasim محسن علي نزار سعيد نهلة حاجي رحمة شيخي عبد اللطيف عمر نا عبد الحميد علي فايدات علي هواء أبو بكر فاطمة حاجي ساهيم سالم تقية حمزة خيرت أمين نبرهان عبد Sharifa Ali Ibrahim Hamid na Munawar Ahmed. Kadhalika mwingine ni Fatma Muhamed Umunaman Nasor Shamsatun Hassan Hamed Rania Rahim na Samir Omar Hussein Masudi Ali Ngeni, Yasir Kombo Hassan, Mundere Shehe Abdullah, Hamad Salim Ali, Judy Bella, Faizam, Zahida Zahir Abbas, Haitham Imran, Lujaina Abdulaziz Ali, Paulina George Crawford, Zainab Abdul Qadir, and Ilham Kombo Hamid. Only Boys. Loa Freeman. Kumaliza hao watakwenda girls lower primary, alafu boys upper primary, kisha girls upper primary. Ukimalizika mchezo mchezo utakaofuata

waratibu wa mchezo arobaini

Haya, sasa naona mbele ikawekwa khalifa kwa upande wa Tanzania pale na vazi ikawekwa kijana. Haya, mchuano kama mnavyoona, mchuano ni kali kwelikweli. Yanga anataka kumweka Tanzania nakwambia kamba itakatika, kamba itakatika, kamba itakatika, kamba itakatika, kamba itakatika. Haya, nadhani zamu ya gaa kupepea ubingwa. Eh, mambo yamekuwa mwanzo mwanzo Mr. Twende. Haya, zoezi ianze. Haya sasa, zoezi mpambano umeanza. Haya, goli ah, hatari hawa, goli hatari kwelikweli, hawa jamaa hatari, hawa Mzee Kilumbi na timu yako, tunaomba ufike kwenye kuvuta kamba hapo. Mzee Kilumbi, Dr. Hamza Jabir, tunaomba ufike kwenye kamba kwa ajili ya zoezi la kuvutani kamba. Mr. Ahmada General, Chief General, Chief General Abdurrahman Nanifa. Haya sasa, haya hatari, hatari. Maana Mr. Bashi ameuza game. Mr. Bashi ameuza game. Uwezo ukamweka Mr. Bashi mbele alafu ukabakia salama hata kidogo. Imeisha hiyo. Haya sasa. Wazee oye. mpo. Haya bwana. Okay, kwa upande wa wazazi Madam Zeana na kuona hapo. Madam sasa. Kule mpira wa miguu tayari umeanza na mpira kwa haya, haya ah, hasibu hajauza bwana. Haya, hasibu hajauza. Walimu wewe a Alcança. Alcança. Ok. Mr. Mohamed, Mr. Leon Choto, Mr. vista Mr. Sharada,

wale ya mfumo walioingiza wachezaji wengine wapya na wakawa hawajulikani, hata wanajulikana ilikuwa tayari wameshashinda zamani, wakafungiwa kombe la dunia maisha hapo inakubalika sifa saba. Inafanyika sifa saba timu nzima kabisa. Haya, mwanamke ngapi ngapi, wanaongoza kwa ngapi? Una lengo gani mpaka kufikia hapa? Ujio wangu mimi kwanza ni sehemu ya uh, Brilliant Academy, ni deputy director ama ni mkurugenzi msaidizi wa Brilliant Academy. Kwa hiyo ujio wangu ni sehemu ya kufanikisha hii shughuli yetu ya leo ambayo kwa kila mwaka tunakuwa tunaifanya ikiwa ni sehemu moja katika utaratibu wetu kwamba watoto tuhakikishe kwamba wanafurahi katika masuala ya michezo na wanakuwa active, kwa sababu ili mwanafunzi asome vizuri lazima awe active, na ili awe active yake afanye mazoezi. Kwa hiyo hiyo ndio sababu ya msingi ambayo tulifanya, kila mwaka tunafanya kitu kama hicho. Ndio. yako unapofanya jambo lolote lile, haiwezekani kukawa hakuna changamoto. Changamoto lazima zipatikane, na kila tunapokwenda tunazisoma zile changamoto na tunajua vipi tukabiliane nazo. Lakini changamoto kubwa kabisa ambayo tunaipata, ushiriki wa wazazi sababu skuli yetu ina wanafunzi wengi takriban elfu moja na mia nne lakini unawakuta kwamba wanaoshiriki ni robo tu ya wanafunzi. Sasa hatujui kwa nini wazee hawahamasiki watoto wao kuwaleta katika suala zima la michezo, kwa sababu hili ni suala la, la hiari, lakini japokuwa ni hiari, lakini kwamba tulitegemea kwamba wazee watusapoti jua hilo, na wao wanawaleta watoto wao ili kushiriki na watoto wenzao, kama alivyosema mwanzo kwamba kwanza watakuwa na furaha, lakini pia kuweka active kiakili na pia katika kiafya zaidi. na nawashauri na kwamba zikitokezea vitu kama hivi wawashirikishi wa watoto wao katika masuala mazima ya michezo, ikiwa pamoja na kuwa kuchangia. Maanake hii sisi hatufanyi biashara katika suala la michezo, isipokuwa kwamba tuwachangie Kama sisi sehemu ya, ya skuli tunatoa pesa kwa sababu ya kufanya kulikamilika, kulifanikisha hili swala, lakini na, na wazee basi tukiwaambia wachangie, wachangie kidogo ili wa, watoto wao waje. Si lazima kutoa kwamba labda kwa kupu, kwa mara moja, lakini wanaweza kutoa kuanzia ah, mtoto anapoanza skuli mpaka mwezi wa sita, kwa sababu shughuli tunaifanya mwezi wa sita. Kwa wanaweza hata katoa elfu elfu kila wiki mpaka katimia zile kiwango ambacho tunachokikusudia katika kufanikisha ile swali. Sawa, asante. Nashukuru. Asante. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi, lakini pia kuwashukuru wale wote walioandaa bonanza hili leo hapa, pamoja na wazazi kujitokeza kwa wingi sana. Mimi imenipa faraja sana, na kwa kweli mara hii wazazi wamehamasika kuliko miaka yote iliyopita lakini na nyinyi mashahidi mmeona vijana wetu walivyoonyesha talenti au vipaji vyao katika fani mbalimbali mbali. na hii inatujenga kwamba kwamba Zanzibar tunao vijana wazuri ambao wanaweza kutuwakilisha kitaifa na kimataifa hapo baadaye. Kwa hiyo wazazi, natoa wito tuendeleze vipaji hivi kwa pamoja, ili baadaye waweze kuwa wachezaji wazuri wa tofauti tofauti, lakini vile vile tukumbuke kwamba michezo ni afya, michezo ni urafiki mzuri, michezo ni ajira na michezo ni kujenga mwili uwe smart zaidi. Watu wanasema kwamba anayefanya mazoezi sio sawa sana ambayo ile hafanyi. Kwa hiyo, ndugu wazazi, tuendelee kuhamasisha vijana wetu, lakini na sisi vile vile kama wazazi tuna wajibu vile vile, wakati tunaopata muda wa kufanya mazoezi, basi tufanyeni, kwa sababu mazoezi ni afya itatuepusha kupata maradhi yale ambayo hayaambukizi, kwa mfano maradhi ya kisukari, maradhi ya presha, saratani na kadhalika. Kwa hiyo mimi sina mengi ya kusema, lakini nasema kwamba nimefurahi sana kuona leo eh, mmejitokeza e, namna hii na watu wameshindana mashindano tofauti, na hivi punde zitatoka medali kwa wale ambao wamefanya vizuri na wale ambao hawakufanya vizuri mwaka huu basi wakajiandae kwa mwakani na inshallah Mwenyezi Mungu nao atawezesha. Basi tuendelee kuwa pamoja, tuendelee kuisapoti skuli yetu, tuhakikishe kwamba inatoa vijana bora katika brilliant, lakini katika wilaya yetu na, na, na, na katika mkoa wetu wote huu kama mnavyo katika masomo vile vile sisi tunaongoza katika wilaya tunaongoza alhamdulillah, lakini vile vile katika mkoa huu. Sasa tukiendeleza vipaji hivi basi tutakuwa hatuko nyuma, na sifikirii kama kuna skuli ambayo inaweza ikatupita sisi kwa maendeleo haya mpaka sasa tuliyofanya. Kwa hiyo ndugu wazazi, nawashukuruni sana kwa sapoti hii ambayo mliotupa, kwa sababu nyinyi mngekuwa mjaja hapa mambo yasingenoga namna hii, lakini alhamdulillah tuendelee kujitokeza na mwakani, na wale ambao hawakuweza leo kufika hapa basi na nyie muwe mabalozi wazuri eh, kuwapelekea salamu kwamba mambo huku yalikuwa mazuri na yamemalizika kwa salama eh, na salmin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mimi nasema kwamba eh, asanteni sana kwa kunisikiliza na, na, na mengine yanaendelea. Asanteni sana. Asante sana. namba kutoka God. Kutoka God. Mashaallah. Namba kutoka Tanzania. Modri Karaja Tanzania wapi? Mchezo huu walishiriki jumla ya vijana sita, eh? Eh? wanne kutoka Tanzanite na wawili kutoka Well, which number is that? na vile vile namba 2 huyo. Ah. namba 2 namba 3 ni pia. namba 3 wa pili ni Naobal Mohamed, wa kwanza ni Taharun Jaafar, watatu Modric Rajab. Husna Umut, wa pili ni Bairason Said na watatu ni Aisha Said. Wawili na wa kwanza na wa pili wanatoka Tanzania. Bado tunamaliza tunawapa medali vijana. Haya, mpira aliyoona mpira ule mweupe unahitajika pale kwa Mr. Abdallah. Mpira. Mira Pompe dan nyanyikan Komisi Abdallah Oke, nah sihari wengine kutoka hapa Prema ndio hawa ni kutoka kwenye timu ya Gold ndio wa kwanza ni Harith Shaibu kutoka Gold, Nasir Hamis kutoka Gold na watatu Tanzania ni Abdul Rauf Mohamed kutoka Ariab, wa pili ni Nasir Hamisi na watatu ni Abdurrauf Mwamba. Vijana mnaocheza mpira kwa ndani uwanjani, mtoke mara moja. Vijana mnaocheza mpira, mtoke mara moja, mnatakiwa mtoke mara moja umekuja na kesi ya kuona kuja kwanza kwanza. Unapotajwa jina, naomba utapuke haraka haraka tafadhali. La sita, tunapotajwa majina wanafunzi wa waharakishwe kufika mbele pale. Haya, namba moja. Namba ngapi? Ali Shaibu kutoka Goz, Nasir Hamis kutoka Goz. Mchengo tofauti Kwanza ni Bora vurugu. Rudini, rudini, rudini. Mita mia boys. Namba moja. Wa kwanza ni Harith Shaibu kutoka Gold. Wa pili eh, ni Nasir Hamisi kutoka Gold. Na watatu ni abdurauf Mohamed kutoka Tanzania. Kwa upande wa Gold Chombo kutoka Godoli. Haraka haraka, chapchapu waliotajwa majina wende. Walimu, naomba watatu ni Ilham Chombo wa kwanza. Eh, Angalia hey, kule na kamera. Hongera mama. Wapili kwa banda katikati. Eh, watatu. Angalia kamera. Washiriki wa mita mia moja kwa upande wa sekondari, wa kwanza ni Ahmad Nasur Tanzanite, wa pili ni Abdullah Said Tanzanite na watatu ni Thabit Ali kutoka Gold. Okay. Wa kwanza ni Ahmad Nasur na wa pili ni Abdullah Said na watatu ni eh? Naifat Mgeni Naifat na Talha Ali. Hao ni kutoka Gol wote kutoka Gol. Haya, chap chap. please. hivi ndio ninawapa watu. Vile vile wanafunzi wengine wajiandae

Musa kutoka Tanzanite, huyo wa kwanza. Wa pili ni Shema Hassan, watatu ni Hamza Hamad kutoka Uh, wanafunzi mnapotajwa majina harakisheni kidogo, tuko nje ya Tanzanite wa kwanza ni Tanzanite Nasra Musa, Nasra Musa, wa pili ni Sheima Hassan na watatu ni Hafsa Hamad. Wewe wa pili. Okay, tunaenda kwenye mita mia upande wa sekondari Mibonge. Wa kwanza ni nzuri. Okay, kutoka Tanzania. Wanatakiwa wafike mbele mbio mbio. Najib Ali, Yusuf Hamis na Suleiman Masud. Mara moja, angalia na kule. Eh, hongera. Kae na pamoja Ah, wanafunzi mjikaze mnapoitwa namba namba mbili kwa upande wa girls wa kwanza Khairia Said moja mita mia mbili wa kwanza ni Ahmad Nasr kutoka Tanzania, Abdullah Said kutoka Tanzania, na watatu ni Thabit Ali kutoka Ghana. Wanatakiwa waende pale Ethiopia. Kwa upande wa girls, wa kwanza ni Naifat Mgeni, Naifat Mgeni na Lujaina Namba eh, eh, ya watu sijui itaingia. Mita 400. Ndio kwa upande wa boys wa kwanza ni Isa Ramadan kutoka Gold, Salhina kutoka Gold na Ahmad Nasor kutoka Tanzania. Ahmad Nasor kutoka Tanzania. Aria ah, ah, Kwa upande wa girls Salma Omar kutoka olahraga nah. Eh. Okwati Okwati ya ya meters relay Huyo wangapi? Wa kwanza kwanza. Huyo wa pili ni upande wa boys. Ndio. Namba moja pale Ni Said Aziz. Said Aziz. Gold. Ah, okay. Gold. Aha. Na pili ni Abdul Halim Ahmed. Aha. Tanzania. moja tu Gold na Haitham Suleiman kutoka Tanzanite. Okay. Wapili wapi? Watatu wapi? Amada. Hajakutumia wa Girls. Weka pembeni. Weka pembeni. Two two. Only two Miss Amada, only two. Only two. Ah, okay. Ah basi ah, Nasria Ali kutoka God na Haitham Suleiman kutoka mita mia relei kwa upande wa boys sekondari. Mm-hmm. Wa kwanza ni Thabit Ali kutoka God. Yasini Abdallah Saidi kutoka Tanzania, Thabit Ali kutoka Gos na Abdul Saidi Tanzania. Kwa upande wa ni Naifat kutoka Wa kwanza ni Naifat kutoka Naifat kutoka tutapelekaje? Safi. Vice Paris. Wa kwanza ndio Omar. Staff. Wanatakiwa wafike kuchukua medali zao. Ele fez. Amadé. Ah, Madam ya, ah, Jalila Muhammad Asia Nasor. Madam Slow motion best riding race. Wa kwanza ni Yasir Kombo. God. Uh-huh. Wa pili ni Fadil Nasoro Ali. Tanzanite. Low primary. Sio hajaji alikuwa wawili. Wa kwanza uh-huh ni Lukman Ahmad ndio kutoka Tanzania na Abdullah Omar kutoka anasema Wa kwanza ni Lukman Tanzanite. Wa pili ni Abdullah Othman chache hapo. Kwa upande wa Sake Shinda Mjini Boys, wa kwanza ni ah, namba tatu namba moja ni Abdulrazak Makame kutoka Tanzania John Harris kutoka Tanzania. Kwa upande wa girls wa kwanza Rehema Alawi, Aisha Sade na watatu isabiha Sabiha Ali kutoka Tanzania. Subiri, subiri. Atuletee wale kwa saa ah, Haya. Moja moja moja hapa primary. Wa pili? Suckers. Wa kwanza ni Masud Ali kutoka Gol. Hashim Abdul Karim kutoka Tanzania na Ali Sharif kutoka Tanzania. Kwa upande kuambukiza Asad kutoka God na Waida Hamisi vile vile kutoka God. Namba moja kwa upande wa kwanza Munir Hamadi kutoka Tanzania wa pili ni Rahim Muhidin kutoka watatu ni Mahir Masud kutoka Namba moja namba mbili ageuka kule. Haya, hapa njoo namba moja nani? mwanamke anayekinyosha mkono anakusema wewe. Haya, kwa upande wa cross, uh-huh. wa kwanza ni Joha Salum Asfaina Abdallah Tanzania, na watatu ni Tisam Suleiman. Abdullah ya. Ya. Pucuk kacang zenai. Na Akbar Daud. Pucuk moto kweli. Kwa upande wa amekuwaje hana jazz hiyo sasa? Ndio. Wa kwanza sana kwa ni Mudhakir Hamid kutoka Gor na wa pili ndio Ahmad Ahmad kutoka Gor na tatu watatu watatu akapande washindi wawili wawili kuvuka geuka kule ah, kwa upande wa wa kwanza ni Fatma Ali Tanzania wa pili ni Salma Tanzania Nicole Haj zama kule zaidi Kuna sehemu ilikuwa shindi moja na mbili zimekuwa nyingi, kwa sababu kuna sehemu ilikuwa shindi wawili tu wanne tu, maana zimeongezeka Wanaofuata ni washindi wa tatu kutoka gold au Muhammad kutoka God, na watatu Aha. ni Kaharun Jafar kutoka Tanzania Asif Muhammad eh? wa pili ni Asif Muhammad kutoka God. watatu Harun Jaafar. Huyu huyu hapo pili. Aha. ni Sabiha Ali. Na watatu ni Ilham.

wale pale pamoja na namba haya basi Mbalu kwa upande wa girls wa kwanza ni Ruhaila Rashid Gold, wa pili ni Rahma Hafidh Tanzania na watatu ni Azahama kwanza na Second. Second. La sita grade 1 mnahitajika haraka haraka. And you? Yeah, five. Second, give me five. Give me five. Madam Zano unahitajika na mfuko wako kwenda kwa Shifa tikana hii moja. Kuna namba ngapi hapa? Hapa namba moja, na namba ah, mbili. Kuna namba moja, mbili na hii tatu. Alafu nataka na moja na mbili nyingine. Moja na mbili. Eh, Sasa kule kuna tatu tu kutoka kwa mwalimu. Mr. Gustavo alipata namba ndio. Namba moja ndio. Madam nani yule yule Tauhida alipata namba namba mbili. Madam Tauhida. Namba mbili. Alipata namba 2. Madam Tauhida aitwe. Sijui kwa lakini alipata namba 2 zimekuwaje? Zimekuwa mwambie Mr. Alfani Madam Tauhida aje aje kwa iko vipi moja? Moja iko vipi? Labda moja. Hiyo na ngapi ngapi? Iko kule. Zote tatu. Namba tatu. Dada Kampasi na Ana Madam Tauhida analipa namba mbili. First na second. Ehe, first na second. Hizo ngapi na ngapi? Ndio mwisho hawa. Eh. eh. Ah, ah, hizi zote ni na moja. Zote na moja. Sasa chukua kwa nane. Bado namba mbili si? Ah. Mmeke. Sawa, sawa, sawa. Pili yuko wapi? Njoo. Itabadilishwa hii sio yako eh? Okay. Utakuwa gold. Eh? Utakuwa gold eh? Watatu yuko wapi? Wewe ah, ah, sawa wewe yako utaletewa nyingine, si wapi? Wangapi? Watatu. kuna mtoto amepoteza jacket, hii ndio eh, ah. afike hapa, rangi nyeusi kama sikosei, au dark ah. blue Ah, ah, Naona watoto wale eh. kazi, badilisheni watoto mwanafunzi wewe, madam Tauhida, mtafuteni. Naona hayupo kabisa, patikani, hayupo kabisa, hayupo, naambiwa hayupo. wale Nadhani nani kashinda? Wale wale wakija hapa, nani kashinda? Sasa ni muda wa kumtangaza mshindi mkuu. Mr. Beka. Eh. Kidogo. Tupe burudani kidogo Mr. Beka. Alafu rai wale wachezaji wapoe medali na kombe na katika tamasha hili la michezo. Kwa majina naitwa Mr. Ahmad Saleh Mwariko, ni academic master katika skuli ya Brilliant Academy. Ah, malengo hasa kufanya hii sports day kwa Brilliant Academy, kwanza ijulikane, huu ni utamaduni wetu, tumekuwa nao sasa hivi ni miaka mitatu mfululizo tunaifanya sports day, na madhumuni makubwa ni kujaribu kuwaleta wazazi pamoja na wanafunzi na wafanyakazi, tuwe kitu kimoja, tuonyeshe ushirikiano wetu ambao tunao baina yetu sisi na wao. Lakini hivyo hivyo, uh, tukiangalia na kauli mbiu ambayo tuliokuwa nayo ya mwaka huu kwamba michezo na afya, sawa au michezo ni afya kwa hiyo tuna tunatamani tuna, tuna, tuna, hii kauli iendelee kuishi ya kuonyesha kwamba michezo ni sehemu ya afya kwa wanafunzi. Kwa hiyo tunaiteua hii siku maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafunzi, wazazi pamoja na walimu wanashiriki katika michezo ili kuboresha afya zao. ambao tunataka tuhakikishe kwamba wanafunzi hatuwatoi nje ya masomo yao, hatuwadisturb na masomo yao. Kwa hiyo hii huwa inatulazimu muda wa wiki mbili wiki moja ndio tunafanya mazoezi rasmi, lakini wiki moja tunakuwa tunafanya yale maandalizi ya awali, lakini wiki ya mwisho ndio ambayo haswa tunajikita katika maandalizi rasmi ya kuweza kufikia hicho kilele cha Sports Day. walimu wote wanagawanywa katika timu kama leo tulivyojionea. Kwa hiyo kila mwalimu anahusika moja kwa moja kushiriki katika kila timu ambayo imeandaliwa. Kwa hiyo katika maandalizi ya michezo hii walimu wote wanashiriki katika timu mbalimbali katika kuandaa wanafunzi kama nilivyotoka kusema awali, kwa sababu ni mwaka wa tatu huu. Kwa hiyo walimu kwetu tumeshakuwa imeshakuwa ni mazoea kwetu. Kwa hiyo kama ni mazoea tunalichukulia tuna ni sehemu ya utamaduni wetu kila mwaka. Kwa hiyo walimu obviously wanalichukulia ni jambo zuri, na wote kwa kweli tunashukuru wametupa ushirikiano na wameshiriki vyema katika michezo hii. Kwanza kabisa mi nadhani wazazi wamewanyima fursa watoto wao. Mzazi kuto, kuto kumpa au kuto kuruhusu mtoto kushiriki katika michezo hii na wenzao amempotezea kumbukumbu muhimu sana mwanafunzi katika maisha yake. Kwa hiyo wakati mwingine nawashauri wazazi, hii ni sehemu ya kumbukumbu, ni sehemu ya alama katika maisha ya mtoto. Kwa hiyo kumnyima fursa hii ni kumpotezea alama hii na kumbukumbu hii muhimu katika maisha yake ya kusoma. Kwa majina naitwa Blazizi Idrisa Hussein, ni mwanafunzi wa Brilliant Academy na vile vile ni minister wa michezo katika skuli ya Brilliant Academy. Suala la mwamko kwa wanafunzi wenzangu ni zuri, tena ni zuri sana na Nimefurahika kutokana vipi wanafunzi wamejitokeza wingi, waliolipa ni wingi kuliko watu wasiolipa. Yaani wanafunzi wamejitahidi, yani kishoti, yaani wanafunzi wamejitahidi sana sana sana. Mm-hmm. Changamoto tunazozipitia ni kwamba wanafunzi wengi ni hawajiamini kwamba wana, wana hofu kwamba haswa kwenye kukimbia wana hofu kwamba atapitwa katika kushiriki. Hilo ndo yani, katika changamoto zetu hiyo ndo changamoto kwamba wanafunzi wanaona haya tuseme, au wanaogopa kushindwa. Eh, ndo hivyo. Leo mimi nimeshiriki ndio. Uh, kwa kweli nimeshiriki mpira, sijashiriki mbio kutokana na hali za matatizo yangu kiafya. Mchezo ni mzuri, nimefurahika sana tena sana sana, yani nimeupenda kuliko siku zote. Naweza kusema kwamba katika sport days zilizopita zote, hii ni nzuri kuliko zote, kwa sababu hii ni tuseme, yani hii ni michezo imeenda safi, tena imeenda kwa utaratibu mzuri. Eh, nimefurahika kwa kweli. Unawashauri nini wanafunzi bado ambao wako na hofu ya kushiriki kwenye michezo kama hii ambayo hapa La kuwashauri ni kwamba wajiamini, wajiamini kweli, maana katika mashirikiano ni kujiamini. Yaani ukijiamini ni kila kitu kinaenda. Kwa hiyo ambao hajashiriki na imani kwamba hajajiamini hawajajiamini. Yaani kujiamini ndo inakuwa safi. Jina ni Humaira Talib Hussein, ni student wa Brilliant Academy nasoma uh, secondary form 2. Leo ni siku muhimu sana wanafunzi wa Brilliant, siku yenye furaha. Kwanza hii siku ya michezo ama niseme bonanza inasaidia ku, kimwili na kiakili pia kwa, kwa hiyo

nimefurahi sana kwao. Natamani sana ila ndo hali hainiruhusu. Waweze kuja hata kama hali hairuhusu, waweze kuja japo kuona wenzao unaweza mtu anaweza kama sometimes sio kama hawezi kushiriki na mapengine inaweza kwa masala ya kifedha kwa pengine shida kidogo, lakini sio kama wanakuja hapa na kwenye pesa tu, hapana. Hata wewe mtu ambaye huna fedha kwenu unaweza ukaja hapa bila hata kupata hisari, unaweza ukaja ukaona ukashiriki ni kama darasa lako ukafurahia na wewe kama na, kama wenzako na washauri waje. Haya, asante. Kwa jina naitwa Jamila Mohamed Tani Uh, ah, ni mzazi wa mwanafunzi. Subiri kwanza kati ni mzazi wa mwanafunzi Ni mzazi wa mwanafunzi kwenye skuli hii ya Brilliant, alafu mimi nakuuliza unaijuaje? Kwa majina anaitwa Jamila Mohamed, ni mzazi wa mwanafunzi katika skuli hii ya Brilliant. Yeah. Shule ya leo ya pekee, yani ni tofauti na miaka mitatu ya nyuma. Anashauri eh, ah, wazazi kuwaleta watoto kwa sababu michezo pia ni ajira na michezo, mtoto unapomshirikisha katika michezo inakuwa akili yake unaifungua kiupande fulani yeah. yeah. Kama tunavyoona michezo ni ajira, kwamba kama ni michezo ni ajira, tunapaswa wanafunzi sio peke yake wa focus kwenye kwenye kusoma tu, pia wa focus kwenye michezo, kwa sababu baadhi ya michezo pia inakunjua akili kwao. Kuna langu naitwa Madamu Agnes nasomesha shule pale Brilliant Academy katika department ya Nasar. Hili swala kwanza tumelipokea vizuri na tulijitahidi kufanya juhudi ili liwepo katika shule yetu. Kwanza, michezo ni muhimu kwa wanafunzi, walimu, wazazi, na ndio maana tunapenda kushirikisha pande zote wapate kushiriki katika michezo hii, kwa sababu kwanza wanaimarika katika afya, pili wanakuwa strong, hawawi legelege kabisa. Uwanja unahitaji kusafishwa kwa ajili ya changamoto zinakuwepo kwa sababu lazima uvunje kitu ufanye kitu, kama vile kipindi cha mazoezi lazima tutavunja vipindi japo viwili kwa muda wa siku kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi kwa ajili ya michezo. Kwa hiyo hii ni changamoto pia na ni changamoto nyingine unakuta saa nyingine katika michezo changamoto zinatokea ni emergency kama watoto pengine kuumia kidogo, nazo pia ni changamoto, lakini pia tunapenda tuwaasi wazazi wanavyosikia habari za michezo wasiwazuie watoto kwa ajili ya kushiriki katika michezo. Michezo inajenga afya pia. Kwa hiyo kama mzazi inatakiwa ashiriki vyema na amruhusu mtoto kwa ajili ya kufanya michezo. wanafunzi si haba wameitikia wito, kwa sababu wanajitahidi. Mwaka jana na mwaka huu ni vitu viwili tofauti. Mwaka jana atilisi idadi ilikuwa hafifu, lakini mwaka huu si haba, alhamdulillah, tunashukuru tuna idadi imeongezeka na walimu wamejitahidi na wazazi wame, wamepata mwamko mzuri na wanafunzi wameparticipate vizuri. washauri wazazi wasione mchezo au michezo wakaona ni jambo la si la maana. Hapana, wachukue kipaumbele kama vile wanavyochukua kipaumbele katika masomo yao, kwa sababu michezo nao ni mojawapo ya kusoma kwa sababu mwingine kama hujamfahamisha, hujamsomesha fanya hivi, hawezi kushiriki vizuri. Kwa hiyo wasichukulie michezo ni kupoteza muda, hapana, wachukulie ni muhimu kama anavyochukulia masomo sana. Ni mzazi wa wanafunzi hapa School Brilliant, lakini vile vile ni mzazi ambaye uh, nawakilisha nawakilisha kamati ya wazee wote wa shule ya Brilliant. Ah, kwa kweli zoezi hili la sport day shule ya Brilliant is very nice, tumependa, inashirikisha sana wanafunzi pamoja na wazazi, lakini inaleta ushirikiano baina ya wazazi pamoja na wanafunzi. At least kama tunavyojua mazoezi ni afya, sport ni afya, kwa hiyo wanafunzi hawajifunzi peke yao madarasani, lakini vile vile tunatakiwa wajifunze sehemu kama hizi za, za sport day au za michezo kwa ujumla. Mwamko ni mkubwa sana ukilinganisha na kipindi cha nyuma ambacho zilikuwa hizi sport days zinafanyika. Kwa mfano kama leo umeona hapa wazazi wameshiriki katika katika michezo tofauti tofauti, mfano mbio tumeshiriki, mpira tumeshiriki, na masuala ya kuvuta kamba tumeshiriki, na umeona kwamba wazazi wamechukua nafasi zote isipokuwa sehemu moja tu ya mbio, lakini kamba, mpira na vingine vyote wazazi wamechukua medani tofauti. Kwa hiyo mwamko ni mkubwa sana kwa wazazi ukilinganisha kuanzisha huko mwanzo, kwa sababu tunataka kuwasapoti watoto wetu. Kama tunavyosema siku zote, michezo ni afya na ni mojawapo ya elimu. ushauri wangu ni kuhamasishana, kwa sababu tunaona hivi kwamba michezo inafanya upendo upendo, hamasa, ushirikiano, mnajuana hapa na pale kutokana event kama hizi. Kwa hiyo nashajisha sana wazazi wenzangu, hasa shule ya Blirent na shule nyingine kushiriki katika activities kama hizi, zinaleta ushirikiano na motivation kwa jamii.